भारत ऋषियों की भूमि है भारत में वैज्ञानिकों को ऋषियों के नाम से जाना जाता है ऋषि वो होते हैं जो अपने एक कॉन्शियस स्टेट को प्राप्त कर अपनी रितंभरा प्रज्ञा से किसी भी एक सब्जेक्ट विशेष या एक विषय में गहराइयों तक डूबकर उसमें से सत्य और तत्व को बाहर निकाल करके लाते हैं भारत में ऐसे ऋषियों की एक लंबी परंपरा है नमस्कार मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा आज तत्व सूत्र में आपके समक्ष उसी ऋषि परंपरा के ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए और वह ऋषियों ने जो हमको ज्ञान दिया उसको आज विश्व किस तरह से चारों तरफ उपयोग करता है उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज हमने बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग विषय को लिया है कि दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं और सप्ताह के सात दिनों का क्रम और सात दिन किस तरह से लिए गए हैं जो न केवल भारत में सारे विश्व में अलग अलग संस्कृतियों में वैसा ही मान्यताएं हैं तो आइए शुरू करते हैं कि सप्ताह में सात दिन क्यों होते हैं और एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय होने के नाते आपको गर्व महसूस होगा कि यह विश्व को ज्ञान भारत ने हमने दिया है संस्कृत का एक शब्द है अहोरात्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है अहो और रात्र अहो का मतलब होता है दिन का समय और रात्र का अर्थ होता है रात्रि रात का समय ये दोनों को मिला करके पूरा एक दिन की कालावधि होती है अगर अहो का हो और होरा का रा निकाल लिया जाए तो इन दोनों शब्दों को निकाल करके एक नया शब्द बनेगा होरा और ये होरा ही दिन या एक घंटे का आधार होता है भारतीय ज्योतिष में अगर देखें तो होरा एक बहुत बड़ा वृहद शास्त्र होता है जिससे मुहूर्त की गणना की जाती है तो ये होरा शब्द जो है ये अहोरात्र से निकला है और इसी का अभ्रंश या इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो वो आता है आर या एक घंटा ये हो रहा एक घंटे का होता है जिसको अगर हम घड़ी में देखें तो ढाई घड़ी का या ढाई घटी का एक होरा होता है और उसी को पाश्चात्य जगत ने और सारी दुनिया ने एक यूनिट मान लिया है और उस यूनिट के आधार पर पूरा एक घंटा और पूरे ऐसे जब 24 घंटे हो जाते हैं तो पूरा एक दिन हो जाता है यह भारत की देन विश्व को है अब इसको और डिटेल में अगर हम समझें कि इस होरा के आधार पर दिनों के नाम किस तरह से निर्धारित किए हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और देखेंगे कि पूरे विश्व में सप्ताह में सात दिन ही हैं और सातों दिन के नाम एक ही हैं भाषा में उनका नाम अलग हो सकता है लेकिन कहीं पे अगर संडे है सन यानी रवि यानी सूर्य तो वहीं दूसरी भाषा में उसको दूसरे नाम से बुलाया जा सकता है जैसे हिंदी में संडे को हम लोग रविवार बोलते हैं मंडे जो मून से बना है हम लोग सोमवार बोलते हैं सोम यानी चंद्रमा और इसी तरह से अलग अलग भाषाओं में सप्ताह के सात वारों के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन संडे जो है वो सन को ही बताएगा या सूर्य को बताएगा मंडे जो है वो मून को बताएगा थर्सडे जो है ट्यूसडे जो है वो मंगल को बताएगा और इसी तरह से बाकी सभी सातों दिनों के क्रम वैसे ही सारे विश्व में हर संस्कृति में हर देश में एक जैसे हैं ये क्रम का आधार क्या है अब हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं तो देखिए भारत में ऋषियों की वैज्ञानिकता कितनी प्रमाणिक है कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो उस शुरुआत से उस मूल से हम कोई भी गणना शुरू करते हैं तो इसकी गणना की शुरुआत कहां से हुई सामने स्क्रीन में आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसका रेफरेंस दिखता रहेगा कि किस तरह से पहले हम सूर्य को लेंगे उसके बाद फिर हम शुक्र को लेंगे उसके बाद बुध और इस तरह से आगे क्रम में कैसे बढ़ रहे हैं इसकी वैज्ञानिकता क्या है यह बताइए कि सूर्य के बिना क्या जीवन संभव है सूर्य सबसे पहले उत्पन्न हुआ तब जाकर के उसके चारों तरफ ग्रह आए और उसमें पृथ्वी पर जीवन आया तो सबसे मूल आधार जो है वो सूर्य है जो सात दिन हैं ये सात दिनों का नाम का आधार होरा है और होरा का नामकरण जो है वो ग्रहों के आधार पर है ज्योतिष के अनुसार सात ग्रह होते हैं सात ग्रह वे पिंड हैं वह खगोली पिंड हैं जिनके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जिसका पृथ्वी पे पड़ रहा है उसमें सूर्य भी आ जाता है उसमें चंद्रमा भी आ सक आ जाता है इसलिए ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह के रूप में माना गया है तो ये सात जो ग्रह हैं सात जो पिंड हैं जिनके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उन्हीं सात ग्रहों के अनुसार सात हो रहा है हर एक ग्रह की एक हो रहा एक सूर्य की हो रहा चंद्रमा की हो रहा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इस तरह से सात ग्रहों की सात हो रहा है तो सृष्टि के उत्पन्न की अगर देखें तो सूर्य जब था सूर्य की जब उत्पत्ति हुई तभी फिर ये सौरमंडल बना उसके बाद जीवन आया मनुष्य आया और मनुष्य का फिर विकास हुआ तो सबसे पहले सूर्य की होरा आती है क्योंकि सूर्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई ऐसा वेदों में माना जाता है सूर्य को ब्रह्म भी माना जाता है सूर्य के बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई यानी सूर्य को आत्मा कहा जाता है तो अस्तित्व उत्पन्न हुआ सूर्य से तो पहली होरा हो गई सूर्य की दूसरी होरा अब अस्तित्व आ गया तो उसको भौतिक शरीर चाहिए तो भौतिक शरीर के लिए शुक्र की आवश्यकता पड़ती है शुक्राणु जिससे कोई एक भौतिक पिंड बनेगा तो दूसरी होरा आ गई शुक्र की जिससे भौतिक पिंड बनेगा भौतिक पिंड बनने के बाद फिर उसका विकास होगा विकास हुआ तो उसके पास अब बुद्धि आई तो तीसरी होरा जो है वो बुद्धि का कारक बुद्ध की होती है भौतिक शरीर में आया और उसके बाद बुद्धि आई तो सोचने समझने की क्षमता आई और उसके बाद फिर दूसरी भौतिक चीजों को देख करके उसमें उसकी इच्छाएं उत्पन्न होंगी उसमें एक मन डेवलप होगा तो चौथी होरा जो है वो मन से जुड़े हुए चंद्रमा की होती है चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है और मन सही गलत का निर्णय नहीं करता है उसको जिसमें मन लगा उसमें उसकी ओर दौड़ लगा देता है और वो कर्म करने लगता है सही गलत का उसको कुछ नहीं पता फिर जब क्रिया होने लगेगी उसकी तो फिर उसने सही किया कि गलत किया इसके निर्णय के लिए अगली होरा जो है वो होती है शनि की शनि न्यायाधीश कहा जाता है जो सही और गलत का निर्णय करता है और सही गलत निर्णय के हिसाब से जब जो कर्म किया मन में मन में कोई दुर्भावना आई जिसके कारण अब दंड मिल रहा है क्योंकि शनि जो है वो न्याय देता है और उसका दंड कर दंड भी देता है अगर गलत काम किया तो गलत काम किया तो उसका दंड मिलना शुरू हो गया तो अब इसके बाद क्या ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी कि सही गलत का निर्णय कर पाए तो शनि के बाद अगली होरा जो होती है वो होती है गुरु की होरा और गुरु फिर व्यक्ति को ज्ञान देता है इसके बाद आदमी मैच्योर हो जाएगा और उसको पुरुषार्थ करना है उसको कर्म करना है और उसके बाद फिर अंतिम हो रहा जो ऊर्जा और पुरुषार्थ करने के लिए अपना कर्म करने के लिए जो अंतिम हो रहा है सातवीं हो रहा है वो आ जाती है मंगल की और फिर लाइफ साइकिल चल पड़ती है और इसी तरह से जब पहली सात होराएं हो जाती हैं उसके बाद फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है और ऐसे ही फिर जीवन चलता है तो सातवीं होरा मंगल की जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर सूर्य की होरा शुरू होगी और फिर सूर्य के बाद पूरे सूर्य के बाद शुक्र शुक्र के बाद फिर बुध चंद्र चंद्र के बाद शनि गुरु और उसके बाद फिर मंगल इस तरह से लगातार ऐसा एक सीक्वेंस चलेगा और ऐसे जब हम काउंट करना शुरू करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है काउंट करने काउंट करने पे जो 25वीं होरा हमको दिखेगी वो उस दिन की होगी जिस दिन जो वार निश्चित होता है है ना इंटरेस्टिंग आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें and don't forget to subscribe our YouTube channel धन्यवाद